Olá, eu sou o Fernando. Ana Beatriz Via Silva. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chora o quanto quiseres, mas não obrigues, não brigues comigo. Se não quiseres chorar, não chores. Se não conseguires chorar, não te preocupes. Se tiveres vontade de rir, ri. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Me enganei. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo, só que morri, mostra que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que, que me pintaram. Se, se me quiser fazer um demónio, mostra que eu talvez tivesse um pouco de demónio, mas que a vida inteira eu tentei ser um bom, um bom amigo. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Foi meu amigo, acreditou em mim e sempre quis por perto. Aí então agarrei, derrei-me uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. Gostaria de dizer para você que viva com, como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se faz o ser mais perto da gente. E se inaugura aqui mesmo o seu começo. <clears throat> Mas se eu morresse, mas se eu morrer antes de você, acho que vou estranhar o seu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Pensa nisto, Bia. O que, fazer, o que fazem os outros. Se Deus criou as pessoas para amar, e as, as coisas para cuidar, porque amamos as coisas e usamos as pessoas. Às vezes construímos sonhos em cima de grandes pessoas. O tempo passa e descobrimos que grandes mesmo, mesmo eram os sonhos que as pessoas pequenas demais para torná-los reais. Mesmo que as pessoas mudem e, e suas vidas se reorganizarem, os amigos devem ser amigos para sempre, mesmo que não tenham nada em comum. Somente compartilhar as mesmas recordações. Primeiramente, espero que leiam com atenção esta carta que deixo a vocês. Hoje encontram-me em um estado em que é é? Não consigo suportar mais perdas, desamores e decepções. Viajarei sem rumo, sem ter onde ir. Preciso desaparecer desta vida que tenho. Estou cansado. Venho guardando mágoas somente para mim, sofrendo calado. E agora devem estar-se Perguntou-me: Sempre está, isso aparentei estar bem, sempre sorrindo, mas não me recordo me, se alguma vez se importaram de, de que tudo estava bem. Cansei de, de lembrar-me quantas vezes chorei trancado no meu quarto, para que ninguém ouvisse. <coughs> Esperei palavras ou atitudes que me consolassem. Esperas em vão, de nada valeu. Não irá adiantar, liga-me ou chegar até a mim. Desliga-me este mundo. Só preciso viver a minha vida, sem mais mágoas, e é algo que venho necessitando por demais, a felicidade que faz um, um tempo que não a sinto. Não lhe dareis a esperança que um dia volte. fim a Deus. E assim vou silenciar-me por tua causa. Fernando José.